لو مش عارف تنام كويس وبتروح تقعد في السرير بالساعات فلازم حل بسرعة لأن الأرق ده لو زاد هيسبب لك العصبية وإنك مش هتبقى مركز في يومك هتحس بالهبوط والخمول قوي عشان كده النهاردة هقولك طرق تخليك تنام بسرعة بإذن الله بس يلا like على السريع الفيديو و subscribe للقناة خلينا نبتدي قبل ما تروح لسريرك في شوية حاجات مهم ان انت تعملها عشان تجهز كده وتقدر تنام على طول اول حاجة ان انت تاخد شاور ده هيخلي جسمك يحس بالراحة وهتبقى حاسس انك عايز تنام اكتر انك عايز ترتاح كده خد شاور سريع او خد شاور وخليك في البانيو شوية يعني يفضل ان انت هتفضل على الاقل عشرين دقيقة عشان تخرج تقدر تنام على طول باذن الله تاني حاجة ان انت تطفي اي اجهزة كهربية يعني لابتوبك موبايلك اي حاجة من دي وكمان تطفي النور عشان الجسم بيفرز هرمونات هتخليك ان انت تحس ان انت عايز تنام كل ما تزيد ظلام في الأوضة كل ما هتزيد احساسك بالنوم فاطفي اي نور ويلا على السرير جري بس استنى قبل ما تروح السرير ايه رأيك لو تجيب كده مشروب دافي قبل النوم يعني ممكن انت تجيب لبن ده يخليك تحس بالاسترخاء اكتر وبلاش اي حاجة بتحتوي على كافيين يعني بلاش شاي بلاش قهوة خليك كده كوباية حليب دافية مع عسل او ان انت تشرب ممكن ينسون نعناع الحاجات دي بتساعد على ان الاعصاب تهدى وان انت تقدر تنام بسلام باذن الله ويا سلام بقى لو هتجيب كتاب معاك في السرير الموضوع ده انا مجرباه كتير مجرد انك تاخد كتاب وتروح على سريرك كده وتبدأ تقرا فيه صدقني مش هتقدر تكمل الكتاب وهتكون حاسس بالنوم او ان انت تقرا قرآن حتى لو انت هتقرا بس صفحة من القرآن وانت في السرير ده هيخليك تنام فورا وجرب او اسأل مجرب واسألني هقولك الطريقة دي فعلا انا مجرباها وحاسة بنتيجتها الجبارة جدا واول ما تغمض عينيك تنفس بشكل بطيء قوي تنفس الاسترخاء ان انت شهيق في اربع عدات تحبس النفس عدتين والزفير يكون في 8 عدات التنفس البطيء ده هيساعدك ان انت تسترخي جدا وان انت هتنام بسرعة قوي ممكن كمان ان انت تعمل يوجا قبل ما توصل لسريرك ده هيساعدك في الاسترخاء اكتر او ان انت تلعب اي تمرينات رياضية خلال اليوم عشان لما توصل للسرير تبقى انت فعلا خلصت على الاخر وتنام بسرعة طب لو جاي على بالك افكار كتير وجربت كل ده ومش عارف تنام حاسس ان عندك زحمة افكار خلي جنبك notes جنب السرير واكتب فيها الحاجات اللي مسببه لك الارق اي افكار بتفكر فيها اي حاجات حابب تعملها بكره اكتبها وخليها في ال notes جنبك وكمان خلي الأوضة تكون باردة يعني لو قدرت تشغل مكيف آه، أو حتى مروحة أي حاجة تخلي درجة الحرارة مناسبة لجسمك عشان لو انت حران مش هتعرف تنام وبرده في الشتاء لو انت بردان مش هتعرف تنام أي حاجة من الحاجات دي بتخلي عقلك يشتغل ويركز عليها ويخليك ما تحسش بالنوم أبدا وحاول تنام نومة مريحة يعني الأحسن إن أنت تنام على جنبك اليمين وده السنة وتقول دعاء النوم باسمك يا ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها إن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وبلاش ان انت تنام على ظهرك لان ده هيسبب انه مجرى الهواء يتسد وبيسبب الشخير فأحسن حاجة إن احنا ننام زي السنة على جنبنا اليمين طب لو عملت كل ده ومش جايلك نوم لو ما قدرتش تنام بعد 30 دقيقة من إنك موجود في السرير قوم بسرعة عشان تخلي عقلك وجسمك متدرب إنه لازم لما يوصل للسرير ينام لو مش هتنام قوم اعمل أي حاجة اتعب فيها نفسك شوية وبعد كده ارجع وحاول تنام تاني يبقى 30 دقيقة لو ما نمتش قوم بسرعة من السرير ودلوقتي هقول لكم اخر نصيحه في فيديو النهارده وهي ان انت تخلي لنفسك روتين قبل النوم يعني كل يوم هتاخد شاور هتشرب لبن هتروح سريرك هيبقى هو ده الروتين بتاعك لما انت تعمله جسمك وعقلك هيعرفوا ان انت كده بتستعد للنوم فهتنام على طول باذن الله ولو عندك اي مشكله مسببات ارق مهم ان انت تكشف وتشوف ايه السبب ده عند دكتور ان انت تعالج السبب ده لكن لو انت طبيعي الطرق دي هتفيدك جدا وان شاء الله تنام بسرعة وتحلم أحلام سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم نورهان شطة ما تنسوش تعملوا like للفيديو subscribe للقناة